Astăzi vreau să-ți improvizez despre a arunca. Unul din sensurile din DEX uh, este a îndepărta ceva rău nefolositor. Ei bine, eu știu o poveste uh, prin care se îndepărtează ceva bun și folositor, și anume viața. Este vorba despre o doamnă care în copilărie s-a simțit aruncată din familia ei prin anumite cuvinte. Știi, nu degeaba se spune că la început a fost cuvântul. Se pare că e foarte important cuvântul și Uh, ne poate coborâ sau ridica. Um, cuvintele erau, dacă mai vii cu note proaste, poți să nu mai vii acasă. Uh, dacă nu mă iubești mai mine, pe mine mai mult și iubești pe celălalt uh, părinte mai mult, nu mă mai interesează de tine. Te voi da afară din casă dacă, puncte, puncte. Ideea este că într-o bună zi, la o anumită vârstă, ea chiar a vrut să se arunce, nu contează de unde. În aparență, povestea este dramatică, însă mi se pare pozitivă pentru faptul că nu s-a aruncat și pentru faptul că pot să-ți o aduc acum în discuție și pentru faptul că naște multă speranță. Să încercăm să nu ne mai simțim aruncați din viața noastră câteodată chiar de noi înșine, ci să rămânem. Tu ce părere ai? Ceau!